ආයුබෝ වේවා යහපත් වූ දවාසනවන්තෝත් කාලසීම ප්‍රාත්ථනා කරනවා. ඒ වගේම උදාවන්නා වූ දෙදස් සිතුරු නවවසර ඔබ සැමට කිරියෙන් පැනියෙන් ඉතින යහපත් සිතුම් පැතුම් ඉටුවෙන සුබම සුභනාවසරක් වේවා කියලා ප්‍රාත්ථනා කරනවා. ගොඩක් දෙනෙක් කෝල් කරලා තිබ්බා ගොඩක් දෙනෙක් මෙසේජ් කරලා තිබ්බා මගේ ෆේස්බුක් විටුවට ත්‍රාගශ්‍රී නිර්වාණ ඒ වගේම සූටීවි චනල්ල එකටත් ඉතිං ඉල්ල තිබා ඉක්මනින්ම දෙදස් සිතුන වන වසරද සඳහු ලග්න පලාපල දිරිපත් කරන්න කියලා ඉතිං විෂභ මිතුන ලග්න පල කරා මේෂ ලග්නය ඉතාම නැත්තේ එහෙම ප්‍රශ්නත් තිබ්බා නෑ මම එකින් එක පල කරනවා මගේ පොඩි තියෙනවා අර සාමාන්‍ය රාශක්‍රයේ පිළිවලට අමතර ම හිතින් හදාගත පිළිවෙලක් දෙනිසා ඒ පිළිටම පල කිරීම සිදුවන්නේ ඉතිං මේ ගොඩක්ම වෙලායන් හේතුනේ මේ මම ඉන්න අධික කාරබාල පරිසර ඇතක ශබ්දය නිසා මට මේ පටිගත කරගැනීමේ අපහසුතාවල තිබ්බා දැන් අර උත්ස සමත්තක මේ අලියම පවා ගැටලුවක් එෙන තාද මේ වර්ෂාව සද්දය හැමදේ මතින් පස්සෙමන් තීරණය කලා නෑකමක් නෑ අහල පාල සබ්ද ඇවනට ඔබමට සමාව දේවී මොකද මේලා අත්‍යවශ්‍ය තියෙන මේ වසරේ ලක්න පලාපල කියන කාරණාවුඩ ඉතින් ඒත් එක මතක් කරන්න ඕන පිරිත් නිවැරදි පිරිත් උච්චාරණ සහිතව උච්චාරණ සහිතව නිවැරදි පිරිත් දේශනාවල් ඔබට දැන් ශ්‍රවණය කරන පුළ මේ වීඩියෝගෙ පලවෙනි කමෙන්ට් එකෙත් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙත් තියෙනවා ඔබ සූටව වලට පිවිසුනොත් පලවෙනි ප්‍රේලිස්ට එකෙත් මේ පිරිද්දේශනා ඔබට ශ්‍රවණය කරන පුළුවන් මේක පුරුද්දක් වශයෙන් කරන්න මොකද මම කියලා තියෙනවා මේ පිරිදේශනා තුළ වටිනාකම සහ ඒවා නිවැරදි අතිශයින් නිවැරදි උච්චාරණ සහිතව ශ්‍රවණය කිරීම තුළ තියෙන වටිනාකම ඒක නිසා ඒක පුරුද්දක් වශයෙන් කරන්න ඔබගේ ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න. ඉතින් හරි වැඩි කාල වේලාවක් ගන්න අපි මාත්‍රිකාවට යනවා. මාත්‍රිකාව මොකද්ද? රාශිචක්‍රයේ ප්‍රථම රාශිය ලග්නාධිපති කුජ ග්‍රහය හෙවත් අඟහරු ග්‍රහය වූ මේෂ ලග්න හිමියන්ට 2023 නව වසර කොහොම වේවිද මේ උදාන නව වසර. ඉතින් මුලින්ම කියනවා මේ නව වසර පලාපලත් එක්කෙදී මේ නව වසර තුල ඉතාමත් ප්‍රබල ප්‍රධාන ගහමාරු කීපයක් සිදුන. මේක ඇත්තටම පෙරලිකාර වසරක්. මේක අපි මේ ඔබට මතක නම් මේ වැඩිහිටියන්ට මේක 1997 98 ඉඳලම 2023 වසර ගැන ලොකුවට කතා බහ කරා මේ යම්තු පෙරලියක් වෙනවා කියන එක මම ඒ කාලේ ජ්‍යොතිෂ පුවත්පත් පොඩ්ඩක් පරිශීලනකදී මම දැක්කා. ගොඩාක් දුරට අපේ තුසිතෙන් සතරසිංහ මහත්තයා පවා දාලා තියෙනවා මේ ඉදිරිය ගැන මේ 2023 පිහින ධර්මිෂ්ඨ පාලකයෙක් ගැන එහෙම මම ඒවා ගැන මේ කතා කරන්නේ. ඔහුගේ ලග්න පලාපල ගැන. ඉතින් මේ වෙලාවේ විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න මේ වසර තුල මේ වසර උදා වෙනවත් එක්කම ජනවාරි 17 ප්‍රබල සෙනසුරු මාරුවක් සිද්ධ වෙනවා. පෙරලිකාර සෙනසුරු මාරුවක් මකර රාශිගත වෙලා හිටපු සෙනසුරු ග්‍රහයා හෙවත් ශනි ග්‍රහයා ඔන්න ඔබගේ 11 වෙන්න වෙන කුම්භ රාශිගත වීම සිද්ධ වෙනවා. ඔව් සෙනසුරු ග්‍රහයටම අයත් රාශියකට යනවා. ඒත් එක්කම තවත් ප්‍රබල මාරුවක් වෙනවා අප්‍රේල් මාස 22 මෙච්චර කාලයක් ඔබගේ 12 වෙන්න හිටපු ගුරු ග්‍රහයා මාරු වෙනවා ඔබගේ ලග්න භාවයට. අනිත් පැත්තෙන් ඔක්තෝම්බර් 29 30 වගේ වෙද්දී ඔබගේ ලග්න භාවයෙන් රාහු ග්‍රහයා ඔබගේ 12 වෙන්නටත් ඔබගේ හත්තනටපු කේතු ගායා ඔබගේ හයවන්නටත් මාරුවක් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේක හරි ප්‍රබලයි. ඉතින් මේ සියලු දේ එක්ක මේ වසර කුමක් වේද කියලා අපි කතා කරන්නේ. හැබැයි මේ සෙනසුරු මාරුවත් එක්ක ගැන යද්දි වැඩිම වැඩි කතා කරන්න යන්නේ හේතු වෙන්නේ සෙනසුරු මාරුව වෙනම වැඩසටහනක් පටිගත කරන්න අපි බලාපොරොත්තුන මොකද හිතුව ඉතා විශේෂයි මේ ගැන කියනලු කාරණා තියෙන මේ සියලු කාරණා එකට සම්පීඩනය කරන්න කිව්වොත් අපිට පැයකට දෙකකටවත් මේ වැඩසටහන සීමා කරන්න බැරි නිසා අපි කොටස් දෙකක් කරනවා ඒත් එක්කම බොහෝ දිනෙක බිය වෙලා දෙන මේ සෙනසුරු මාරුවල් ළඟ ළඟ එනවා කිව්වම ඔය ජ්‍යොතිෂදීන් මම ගොඩාක් දැක්ක කියලා දෙන මේ ඒ රාෂ්ටක වලට බිලි ගන්නවා ලග්න මෙච්චරක් මෙච්චරක් මේ ලග්න ඒ රාෂ්ටක තව සඳු ඉන්න තැන අනුව චන්ද්‍රයා ඉන්න තැන් අනුව ඔබට තවත් ඒ රාෂ්ටක එනවා මෙන් දැන් මේක හරි භයානකයි ওই කාලේ මෙහෙමයි ඒ රාෂ්ටක වල තියෙනවා ඇත්තරම් පැතිකඩක් භයානක හෝ ටිකක් අසුභකාරී නමුත් ඒවා වෙනස් කරගන්න පුළුව ඒවට කුලක්ෂ ගණන් කෝටි ගණන්ව කියන යන්ත්‍ර මන්ත්‍රතව මැණික් පරඳින්න යන්න ඕනේ නැහැ. ඒ නිසා බොරුවට ඒ රාෂ්ටක ඔබම ලං කරගන්න නැතුව ඔය හොරුන්ට අහුවෙලා පොඩ්ඩක් ඉවසලා ඉන්න. වැඩසටහනක් අපි කියනවා අර සෙනසුරු මාරුවේ ලග්න පලාපලටත් අමතරව ඔබට ඔබගේ පුද්ගලික කේන්සරන අතර අරගෙන චන්ද්‍රය ඉන්න තැන බලලා ඔබට ජන්මයේ රාෂ්ටකයක් තියනවාද? නැත්නම් සෙනසුරු ඉන්න තැන බලලා ඔබට ලග්නයේ රාෂ්ටකයක් නැත්නම් ලග්න ආශ්‍රමයේ රාෂ්ටකයක් තියනවාද? චන්ද්‍රාශ්‍රමයේ රාෂ්ටකයක් තියනවාද? හොයාගන්න ආකාරය මම ඔබට කියනවා. ඒකන්නේ ඔබේ ජන්මපත්වය බතරගත්තාම ඔබට ඒ රාෂ්ට්‍රයක් තියෙනවා කියලා හොයාගන්න පුළුවන්. තියෙනවා නම් ඒකට කොහොමද පිළියම් යොදමින් නැතිනම් හෝ තියෙනවා නම් හෝ කොහොමද වසර ගොඩ දාගන්නේ? තෙනසුරු මාරුව බලපාන වසර දෙකමාරක් තුනක් දක්වා. ඒ සඳහා කොච්චර විදිහේ ඔබට බලපෑමක් ඇති කරද කියලා කියනවා. ඒක නිසා කලබල වෙන්න එපා. මේ වැඩි විස්තර කියන්නේ නැහැ මේ වැඩසටහන දීර්ඝ වෙන නිසා පොඩක් මේ වැඩසටහන වෙනදාට වඩා චුට්ටක් කෙටි කරන්න උත්සාහ කරනවා. වසරේ පලාපල හරි එහෙනම් දැයියන් ඔබගේ ලග්න පලාපල කතරට ඔබගේ ලග්නාධිපති අඟහරු මේ වෙලාවේ වක්‍රභාවයෙන් දෙවන්න ඔබගේ දෙවන්නේ තැම්පත් වෙලා ඉද්දි චන්ද්‍රය රාහු සමග සංයෝග වෙලා ඔබේ ලග්න භාවයේ තැම්පත් වෙලා ඉන්නවා කේතු හත් වෙන්නේත් රවි බුද නම වෙන්නෙත් සිකුරුෂණ සංයෝග වෙලා දස වෙන්නෙත් දොළොස් වෙන්නේ ගුරුත් ඉඳලා තම මේ වසර උදා වෙන විට තියෙන తත්වය. හැබැයි මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. දැන් මේ එන ශනිමාරුව, ඒ කියන්නේ සෙනසුරු මාරුවත් එක්ක ඔබගේ එකොළොස්සන තමා ශනී එන්නේ. මේකත් එක්ක මේ මෙතෙක් දවසක් පැටලි සහගතව පැවති යම් කිසි යම් කිසි කාරණ විශේෂම ඔබ ඉස්සලාම් දැනගන්න කැමතින ඔබගේ මේ රැකියාව ව්‍යාපාර ලැබෙන ධනය සම්බන්ධ ආදායම් ගැන ඉතින් මෙච්චර දවසක් තිබිච්ච ඒ ගැටලුකාරී තත්වයට තරමක් දුරට ලේසියෙන් නෙමෙයි. නමුත් හරියාකාරයෙන් පිළිතුරු හොයාගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒක ඒක ඔබට ලැබෙන්නේ හොඳ ජීවිතේට හොඳ පාඩමකුත් කියා දෙනෙමින් මොකක්ද ඒ කතාව තේරුම මෙතන මෙහෙමයි අපි ජීවිතේ තීරණ ගන්නවා හරි වෙන්න පුළුවන් වැරදි වෙන්න පුළුවන් සමහර තැන්වල අපි හිතන දේවට වඩා ගොඩක් වෙනස් දේවල් තියෙන්න පුළුවන් හැබැයි අපි හරි කියලා හිතුවට ඒක වැරදි වෙන්න පුළුවන් එතකොට අපි ජීවිතේ තීන්දුව తీරන ගද්දී අපි පරිණතභාවය ගැන හරි වැදගත් විශේෂම මේ රැකියාව ව්‍යාපාර ආදායම් මාර්ග කෙරෙහි තියෙන ඉතින් එතකොට ඔබට හරි තැන හරි මාර්ගය ඔබ නැත්තම් ඒ දේ තේරුම් ගන්න ලැබෙන කාලයක් ඉලක්කය ලැබෙන කාල් ලැබෙන කාලය වෙනද තරම් ළඟ නෙමේ කාලය චුට්ටක් ඈත් වෙන්න පුළුවන් නමුත් ඒක හරි විදිහට ලැබෙනවා හැබැයි ඉතින් එහාට ඔබට කවදාකවත් වරදින්නේ නැහැ ඒක මතක තියාගන්න. ඒ මොකද ඔබ ජීවිතේ හොඳ පාඩම් ඉගෙන ගන්න මමත් කියන්නේ ඒක ජීවිතේ පාඩම් සමගින් ඉගෙන ගන්න සමගින් ජයග්‍රහණය කරා යන පුද්ගලයා හරිම පරිණතයි. හරිම බුද්ධිමත්. අන්න ඒ தত্ত্বය මේෂ ලග්නමියන්ට උදා වෙනවා. මං කියන දේ ඔබට පැහැදිලි ඇති කියලා මම හිතනවා මේක. මොකද මේ මේ පහුගිය කාල සීමාවල් තුල මේෂ ලග්නයට තරමක් දුරට අර පැටලි සහගත කාලයක් ගෙවුණේ. ඕක දීර්ඝ කාලයක් ඔස්සේ ගෙවෙනවා. ඉතින් දැන් ඉදිරියට යද්දී ওই ගමනේදී මේෂ ලග්න හිමියන්ට මේ తত্ত্বය වෙනස් කරගැනීමේ වැඩි හැකියාවක් තියෙනවා. හැබැයි මෙතනදී ඔබගේ හැසිරීම ඔබගේ ක්‍රියාත්මක වීම ඔබගේ ප්‍රතිචාර දැක්වීම බෙන්තඩා බුද්ධිමත් විය යුතුමයි ඒ වගේම උපක්‍රමශීලී විය යුතුමයි කපටි වෙන්න මේ කියන්නේ උපක්‍රමශීලී කපටි වීම තුළ ඔබට පාඩුවක් මිසක් ලාභයක් වෙන්නේ නැහැ මෙතනදී ඔබ තියෙන්න ඕනේ ඔබ හරි ධාර්මික පුද්ගලයෙක් සංවේදී පුද්ගලයෙක් වෙන්න ඕන හැබැයි එහෙම කියලත් මිනිස්සුට අහු වෙන්නත් බෑ මොකද හේතුව එතන තියෙනවනේ අන්න ඔය වගේ තැන්වලදී ඔබ චුට්ටක් මේ වෙලාවේ ගැටලු ඇති කරන්න මොකද්ද අනවශ්‍ය විදිහට සංවේදීවීමට යෑම නැත්ත අනිත් මිනිස්සු වෙනතට වඩා විශ්වාස කරන්න යෑම. ඒ තුළ අපි කරන්න ඕනේ හැමෝ පිළිබඳම ඉතාමත් කල්පනාකාරවින්න කවත් විශ්වාස කරන්න එපාගෙන කෙන මේ කියන්නේ හැබැයි ඔබේ දෙයක් කරද්දී පාඩුවක්නොත් ඔබට එහෙමනං අතිශයම කල්පනාකාරී වෙන සැලසුම් සහගත වෙන්න යමක් කරන්න යෙදර කියාව තුළොහෙම වේවා ඔබට දැන් එහෙමෙන් එහෙමෙන් ඔබ කරන වැඩකටතුවල අඩුපාඩුකං එලියට පේන්න ගන්න. ති ඒ අඩුපාඩුකන් නොපෙනෙන ආකාරයට ඔබ ආයායාය ඒ වැඩසටහන් එකරපු කටයුත්තු ගැන්න ඔබ හොයලා බලලා අන්තිම මොහොතේක බාර දෙන්න. අන්න අයට වැඩේ පවරලාව පැත්තකටලා ඉන්න එප අන්න එලා වැඩ කරගන්න හැබැයි ඒක අවසාන තීන්දුව තීරණය ගැනීමට පෙර ඔබ එය පරීක්ෂා කරලා බලන්න. අන්න දැන් ඔබට පැහැදිලි තුමන් මේ කියන එතන ලිපි ගොනු සම්බන්ධ ගැටලුකාරී තත්වයන් ඇතිවීම ඉඩ ගඩත් වෙන. හැබැයි ඔය පැත්ත ඔබ මේ මං කියන දේ අහලා වෙනස් කරගත්තොත් ඔන්න ඔබට කිසි ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඔබට සාමාන්‍ය පරිදි හරි සන්තෝෂයෙන් වගේම ඔබගේ කරන කටයුතු ගැන කැපිලා පෙනිලා ඔබගේ වැඩ පෙන්වන්න පුළුවන් කාලයක්. හැබැයි අතන වෙනස් කරගත්තොත් පමණයි. පැහැදිලිද? එහෙනම් ගැටලුවක් තියෙනවා එතන. ඒ ගැටලුව ඔබ හරියට විසඳගත්තොත් ඔබේ ගමන යන්න පුළුවන්. ඒතර ව්‍යාපාර කරනටත් ඔය දේමම තමයි මට කියන්න දෙන්නේ. මොකද හේතුව ඔබ ඔබගේ ව්‍යාපාරය ඔබගේ. එතකොට ඔබ වෙන කෙනෙක් මත් ඒක දීලා ඔබ පැතරලා එක්ක ඔබ විනෝදයෙන් ඉන්නවා. එහෙම නැත්නම් ඔබ වෙනත් කටයුත්තක් කරන් යනවා. එහෙම නැත්නම් ඔබ ඔබගේ පාඩුවේ ඉන්නවා. අන්න එහෙම වුණොත් උතන ගැටලුවක් ඇති වෙනවා. හැම වෙලේම ව්‍යාපාරය ඔබේ. එහෙනම් ඒ මූල්‍ය පරිපාලනය ඔබ අතේ පමණක් තිබිය යුතුමයි. එතස්ට ඇවිත් ඇවිත් ඔබ යටති වැඩ කරන්න අය ඇවිත් ඔපගේ මුදල් ඉල්ලන ඒ ඉල්ලන වෙලාවට නොදීන්න නෙමේ කියන්නේ අනිවාරෙන් දෙන්න ඕන ඒ දෙන්නේ මොකටද ඒ දුනට පස්සයකෙන් වෙන්නේ මොකක්ද ඒ කියපු දේම ගෙනනිච්ච මුද්දලම ඒ සඳහා වැෑ වුණාද නැත්තන් ඒ ගත්තු දේ ඒ තනම් වටිනවාද නැත්තම් මොක් හරි දෙයක් කරපු දේට නිසි වටිනාකමත් ඔබෙන් ගත්තේ අන්න ඒ ගැන හොයලා බලන්න. ඒ ගැන හොයලා බැලුවොත් නම් ඔබ වටන්න හම්බෙන්නේ නැහැ පුතෝ ජීවිතේට ව්‍යාපාරතල. එහෙනම් මොකද කරන්න ඕනේ? මූල්‍ය පරිපාලන සහ අපේ ස්ටොක් එක කියන්නේ ස්ටොක් පරිපාලනය අංක එක කරන්නම ඕන. වෙන කෙනෙක් තමන්ගේම කෙනෙක් වුණත් විශ්වාස කිරීමේ ඔවුන් අතනුත් අතපසුවෙන් වෙන්න පුළුවන්. ඔවුන්ට ඒ හරිතනට යන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් මොන හරි වුණොත් ඔබේ ව්‍යාපාරය නිසා ඔබ ඒව ගැන නිතර හොයලා බලන්න ඔබ මොකද ඔබ ජීවත්තන මාර්ගෙන තොට ඔබ මේ වෙලාවේ වැඩ කරන්න මහන්සි වෙන්න එහෙනම් ඔබගේ ව්‍යාපාරගෙන ඔබ හොයල බලන්න ඕන ඔන්න ඕක තමා ඇත්තම කතාවක නිසා හරි පරික්ෂමෙන් හරි විදිහට හරි සැලසුමක් ඇතුව හරි අවධානයෙන් වැඩ කළොත් ව්‍යාපාරතුනත් ඔබට අධික ලාභ ලැබීමේ කාලයක් උදා වෙනවා මේ දාහතින් දැන් පස්සේ කාලය. ඒ ඔබට යහපත් මේෂ ලග්න හිමිනි. හැබැයි ඔබ යහපත් විය යුතුයි. ඒ වගේම ඔබ හරිම උත්සාහවන්ත වෙන්නත් ඕන, හරිම කල්පනාකාරී වෙන්නත් ඕන, හොඳ සැලසුමක් තියෙන්නත් ඕන. ලේසි නෑ මේක. මේ ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් දෙයක් ගැන නෙමෙයි මම කියන්නේ. හැබැයි ලේසියෙන් එන දේවල් වලට ජීවිතේ අපි අර මහන්සි වෙලා ඒ තුල කාලය වැය කරලා ලබන දේත් ඔබට වටිනවා. ඒ තුල ඔබ ඉගෙන ගන්නා පාඩම ඔබව ජීවිතේ ඕනම ප්‍රශ්න ගැටලුවකට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් තරම් කෙනෙක් විදිහට නිර්මාණය කරાવી. පෞගේ කාලසීම තුලත් ඒ දේ සුද්ධ වුණා. හැබැයි ඔබ දැන් ඒ දේවලුත් පාඩගෙන හැදෙන්නම ඕන. ඒ වගේම අතිශයම කල්පනාකාරී වෙන්න ඕන. මොකද ඔබගේ වියහියදම් පසත් වැඩියෙන්ම හේතු වෙන්නේ ඔබ විනෝද කටයුතු වලට. එහෙමත් නැත්නම් ඔබ දැන් සල්ලි මුදල් ටික අතරෙද්දි හිතනවා දැන් එනවනේ. අපිට ටිකක් පැත්තරලා නිදහසේ ඉන්න පුළුවන්. අන්න ඉතින් එන දේ වියදම් කරනවා. අතර එන්නේ කීයද? ඒක වියදම් කරනවා. ඒක නෙමේ මොකද හේතු ලැබෙනව කල් තියෙනවා නොලැබෙන දවස් තියෙනවා එතකොට මේ ලැබෙන දවස්වල යම් කිසි දෙයක් ඔබ ඉතිරි කරගත්තොත් ඒ නොලැබෙන දවස්වල ඉදිරියේ දින කාල සීමා තුළ ඔබට පුළුවන් හැමදේම පරිගන්න. එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ හිතරගන්න මේ වෙලාවේ මුදල් පරිපාලනය අතිශයෙන්ම පැහැදිලි ලෙසම කල්පනාකාරීව සේම පාලනයක් යුතුව කරන්න. නැත්නම් හම්බ කරන කිසි වැඩක් නැතු වෙනවනේ. ඒක නිසා මේෂ ලග්න හිමියෝ මේක මම පොඩ්ඩක් වැඩිපුර වෙලා වරන් අර highlight කර කර කර කර කිව්වයි කියන එක ඔබට පැහැදිලි වෙවි මේ දවස් ගෙවිගෙන යද්දි ජනවාරි මාසේ 17න් පස්සේ ඔහොම යමම යද්දි ඔබ මෙච්චර කාලයක් හැබැයි මෙහෙම ඔබට මානසික පීඩාකාරී තත්ත්වයන් ලෙස තද බල ලෙස දැනුණා. ඒ දැනෙච්ච තත්ත්ව නම් තරමක් දුරට මගහැරිලා යාවි. මොකද හේතුව අර වෙනතට වඩා පොඩියට ඔබට ඔබගේ සාර්ථකභාවය පෙනී. හැබැයි මේ පේන සාර්ථකභාවය තුළ ඔබ ඕනටත් වඩා ඒක සමරන්නවත් ඒ දේවල් ඕනට වඩා ඒ වෙන සාර්ථකභාවය ගැන සාර්ථකත්වයේ වාසනාව ගැන විශ්වාසය තබන්න එපා. ඔබ තුල තියෙන විශ්වාස කරන්න ඔබ තුල තියෙන හැකියාව ඔබ තුල තියෙන පරිණතභාවය වගේම ඔබ තුල තියෙන සැලසුම්. පැහැදිලි? හරි. ඒ වගේම කතා කරන විශේෂයෙන්ම මේ කාල සීමා තුළ ඔබට මෙච්චර කාලයක් නොලැබී තිබුණු යම් කිසි ආකාරයක දායාදයක් ලැබෙන්න තිබිච්ච මුදලක් නැත්තම් ටිකක් අර ටය මේක විශාල දනස්කන්දයක් විය හැකි මේක හරි මේ පැටලිසාගත තත්ත්වක තිබ්බන මේක මේ ලැබෙන්ඩ යනවා නොලැබෙනවා දැම් වසර කානත් තිස්සෙහෙම ගැටලුවත් තිබ්බනක් අන්න ඒ තත්ත්වෙන් පුංචි නිදහසක් පුංචි විසඳුමක් ඔබට ලැබෙනවා මේ වසර තුළ ඒ තුළ අර හිරවෙලා තිබිච්ච දේවල් ඔබට ආදායම් වශයෙන් ලැබෙන්ඩ පුළුවන් මේක පුංචි මෙහෙමකිවුවොත් මේ තරමක්දුරට නොසිතුවාකාරයේ ධනයක් ලැබෙන් ඉඩකඩත් තියෙනවා කියලා හැබැ මේක මේ පොදුවේ කියන ලක්න පලාපලකතනැකින් දහයි හැමෝටම ලැබේද කියන්න හැමෝටම ලැබෙනවා මේශලක්නහිමියෝ මෙතන ඔබගේ ක්‍රියාත්මක මෙහමනැත ඔබ පුද්ගලය කේන්ද්‍ර සටහන් අනුව මේ ලැබෙන ප්‍රමාණය කොපමනද මේ ලැබෙන දනස්කන්දය කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද එතකොට මේකට එන බාධා කොච්චර වැඩිද අඩුද ඒවා කොහොමද පාලනය කරගන්න කිරදේ අතනද වෙනස්තෙන ඔබගේ පුද්ගලිකෙන් සටහන් තුළින් හෝ මේ තියෙන ඔබගේ උත්සාහයනන්දුව කෙනත් තැනදී හෝ අන්න එතකොට කල්පනා කරන්න ධනයක් ලැබෙන තියෙන එක අනිවාර්යෙන්ම ඔබත් කෙරෙහි නතු කරගන්න නම් ඔබ ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි කේන්ද්‍රය තුළ තියෙන ඒ තත්ත්වයන් ඔබේ ජන්ම කේන්ද්‍රය තුළ තියෙන තත්ත්වනොත් වෙනස් කරගන්න පුළුවන් වෙනස් කරගන්නේ කොහොමද කියලා මේ වීඩියෝ අවසානයේදී මම කියනවා එතකොට ඒක පොදුවේ හැමෝටම වෙනසක් කරගත ඔය පොදුවේ පලාපාල කියන්නේ කොහොමද ලග්නේ තමන්ගේ කේන්ද්‍රය බලන නැතුව කියලා එක්කෙනෙක් හැමදාම දානවා ඉතින් කවුද කියන එක මම දන්නවා ඒක කතා නොකරමු හැමදාම මේ මුණනානත් මගේ වැඩසටහන බල්ලනේ මෙකට පලවෙනි කමෙන්ට් එක දෙගේ මේ මනුසය ඉන්නවා ඒකන වයගැන මේ මනුසම හැමදාම් වෙලා බලනවා මෙතනමක් හරි පැටලිල්ල ඇති කරන්නන මංගන්න ඒකරතවා මේ උත්තර දුන්නේ මේ උත්තර දුන්න ඒක ඒක වෙනස් කරගනවා ඒ වෙනස් කරගන්න එකන එක්කන එක්නෑ වෙලානුව උපරිම තත්තරගන්න කරන්න පිළිවෙත්න පිළිවෙත් කරගනීම තුළ පුද්ගලි කේන්ද්‍රත් ඒ ප්‍රශ්විසනවා එච්චර සරලයි හරි දැන් පහුගේ කාල සීමාවල් තුළ මේ ආදායම් මහිම්වීම් තත්ත්වයක් තිබෙන මුදල් අහිමිවීම රැකියා අහිමිවීම එහෙමත් නැත්නම් ඔබට ඉලක්ක වලට යන්න බැරි ඔන්න දැන් මේ මේ කාලසීමා තුළ ඔබ අලුතෙන් ව්‍යාපාර ආරම්භ කරන්න බලන ඉන්නවනම් ආරම්භ කරන්න කිසිසේත්ම මේකට බිය යුතු නැහැ කියාවි මේ වෙලාවේ එපා ව්‍යාපාර පටන් ගන්න කියලා නෑ ආරම්භ කරන්න ආරම්භ කරන්න කලින් ඒ ව්‍යාපාරය ගැන ඒ ව්‍යාපාර ඉස්සෙල්ලාම ඔබ හිතන්න ඕනේ මේ මේ ත්‍රිනාත්මක දේවල් කියනෝ නෙමෙයි ඔබ ඉස්සලම හිතන්නවන ව්‍යාපාරයවට පාඩුවෙන්නේ කොහොමද මේකත මෙතරද මේ ව්‍යාපාරතුර ඔබට ගැටලුවක් ඇතිවුණොත් ඒ කොහොමද විසඳගන්නේ ගැටලු ඇතිවෙන්නේ කොහොමද ඒවට මුණ දෙන්න කොහොමද කියන එක තමයි ඉස්සලාම යන්නේ මොකද අපි අර අවදානමක් නෙමෙයි ගන්නෙ හැබැයි අවදානමක් ගන්න තෝ ජීවිතේ ජයග්‍රහණ නැහැ අවදානම ගන්න බිය වෙන කෙනාට කවදාකවත් ජීවිත ඉදිරි ගමනක් නැහැ හැමදාම එකම தත්ත්වය තමයි උඩරිම අරන් යන්න පුළුවන් එහෙනම් අවදානම ගද්දී ඒ අවදානමට පෙර සූදානම් අපි තිබිය යුතුමයි එහෙමනම් තරමක් දුරට ඔබ ඉදිරිදි යම් කිසි ආකාරයක ගැටලුවක් ආවොත් පහුගිය විදිහට මේ රට තුළ යම් කිසි යම් කිසි ආකාරයේ සෞඛ්‍ය ගැටලු වෙන්න පුළුවන් දේශපාලනික ගැටලු වෙන්න පුළුවන් ආර්ථික ගැටලු වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේ ආවොත් ඒ ව්‍යාපාරයට මූණ දෙන්නේ කොහොමද අන්න ඒ වගේ තත්ත්වයන් උඩ ඔබ මේක සුළුවෙන් පටන් ගත යුතුමයි එතකොට මේ පොඩි තැන ඉඳන් පටන් ගත්ත කෙනා කවදාක්වත් මේකේ ගොඩක් දේවල් මගහැරෙන්නේ ඔබ කොච්චර ඉහළට ගියත් ඔබ දන්නවා බිඳුවේදී තිබිච්ච තැනත් දෙකේදී තිබිච්ච තැනත් පහේදී තිබිච්ච තැනත් උපරිම තත්ත්වයේදී තිබිච්ච තැනත් අන්න ඒ තුල තමයි මේ ගමනක් කරන මහා ලොකුට දැන් මුදලක් අතර හම්බ වෙනවා කියලා මං කිව්වනේ. මුදල් අතර හම්බෙද්දී අර සල්ලි තියෙනවා එහෙනම් මම මේක පටන් ගන්නවා මෙහෙම මහා පරිමාණයෙම පටන් ගන්නවා. එහෙම කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒක නිසා විශේෂයෙන්ම සැලකීමත් වෙන්න හැමදේම ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් වෙන මේ ගමන හරි හිමින් යන්න ඔබට එතකොට ටික ටික ටික ටික ටික ටික පරිණත භාවය තුළ මම මේ කතා කරන්නේ අද හෙට මේ අවුරුද්දක් දෙකක් දක්වා කරන් යන ව්‍යාපාරයක් ගැන ඔබේ ජීවිත කාලෙට ඔබට ආදායම් දෙන සාර්ථක ව්‍යාපාරයක් යන්න නම් ඒ විදිහට යන්න ඕන. වේ විශේෂයෙන්ම ඔබට හවුල්කරුවෝ සම්බන්ධ කටයුතු සාර්ථකව ව්‍යාප්ත කරගන්න පුළුවන් මේ කාල සීමාව තුළ මේ ජනවාරි මාසේ පළවෙනිදා ඔබට ඒ தත්ත්වය තුළ තියෙනවා හැබැයි කල්පනාවෙන් ගමන යන්න ඕන. මොකද මිනිස්සු වෙනස් වෙන්න පුළුවන් අර මම කිව්වනේ මෙතන පුංචි අවදානංකාරී තත්ත්වයක් තියෙනවා ඒ අවදානංකාරී තත්ත්වේ කරද්දී ඔබ හරියට මේ ලිපිගොනු ලීය කිවිලියා ඒ වෙන ඇග්‍රීමන්ට්ස් එක්ක සම්බන්ධ වෙද්දී හොඳට කියවල බලලා ඔබගේම තවත් දන්න කෙන මේ ගැන දැනුමක් තියෙන නීතිඥවරෙක් හෝ වේවා ලොකු දැනුමක් තියෙන කෙනෙක් එක්ක කතා කරලා පෙන්නලා ආය ආය ඔබ බලලා අත්සන් කරන්න සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් බය වෙන්න එපා ගොබට මේ පහුගිය කාල සීමාව තිබිච්ච කාලේ තරම්ම අයහපත් වෙන්නේ නැහැ පෞගේ කාලසිම තුළ තිබ තරම්ම හැල හැපීම් වෙන්න නමුත් තිත්ත බේත් බිබී මේ යන්නන ගමන මොකද මේක අදැන් ගොඩා කාලයක් විච්ච කලින් විච්ච තුවාලයන්න මේක එක පාර හොඳ වුණත් හොඳ ඊටස කැලලම කෙන්න්න කාලයක් යන ඔහොම කාල සීමාවක් අවශ්‍යයි එතකොට ආයෝක පෑරණිට තියෙන ඔන්නේ තත්ත්වයන් උඩ ඒ ගමන යන්නට මේ උදාහරණයක්කිම තුවාලයක් ගැන දලාරගත්තේ ඒකයි හරි ඊලංකාරණ විශේෂම කියන්න ඕන මේ කාලසිම තුළ ඔබට හොඳ ව්‍යාපාර මොනාද කියලා. ඔබට මේ කාලසීමා තුළ මේ ආයුර්වේද නැත්නම් මේ බෙහෙත් ඖෂධ සම්බන්ධයෙන් එහෙමත් නැත්නම් රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන සම්බන්ධයෙන් එහෙමත් නැත්නම් මේ කාලසීමාව තුළ ඔබට මේ එන්ටර්ටේන්මන්ට් කියලා කියන්නේ ඒ මොකක්ද ඒකට කියන්නේ අපි විනෝදාස්වාදක සම්බන්ධය කියන්නේ ඔය සංගීතය සම්බන්ධ හෝ ඒවා ටෙලිවිෂන් කරණය, චිත්‍රපටි කරණය, එහෙම නැත්නම් කලාව සම්බන්ධයෙන් වේදිකාන ඔන්න ඔය වගේ ඒ සම්බන්ධයෙන් ව්‍යාපාර තුළ ඒවගේ මේ අධ්‍යාපනික ආයතන අධ්‍යාපන ශේෂත්‍රයේ ව්‍යාපාර තුළ ඔබට කැපී පෙනෙන ජයග්‍රහණත් කරගන්න පුළුවන් ඔබ විශේෂම උපදේශන කටයුතු තුළ ව්‍යාපාර කරනවන ඔබ විශේෂ මේ අඩු පිරිවය දගෙන ඔබගේ හැකියාව ප්‍රයෝජනරන් කරන ව්‍යාපාර එතකොට අර මං කිව්වාගේ ලොකුට මුදල් අර ආයෝජනය කිරීමක් සිද්ධ වෙන්නේ අන් ඒ වගේ ව්‍යාපාර තුළ ඔබට පුළුවන් ලාබ ලබන්නේ වගේ මේ ධාර්මික කටයුතු තුළ තියෙන ව්‍යාපාර තියෙන ඒ වගේවා තුලත් ඔබට පුළුවන් ලාභ ලබන්න. ඒක නිසා ඔබ මෙන්න මේ මං කියපු ව්‍යාපාර අතරින් එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඔබ ඒ ගැන තව තවත් හොයන්න බලන්න. එතකොට ඔබට හිතේරේවි මේ හැමදේම. මොකද අඩු පිරිවැයක් දරලා වැඩි ලාභයක් ගන්න ව්‍යාපාර ඔබට කරන්න පුළුවන්. මේ තුල වැයවීම ඔබ තුල වැඩි වෙනවා එතකොට. ඔබගේ මහන්සිය තුල නිපදෙන්නේ. එහෙනම් මේ தත්ත්වය තමයි වඩාත්ම යහපත්. එතකොට මහා ලොකුට ආයෝජන ව්‍යාපාර මේ වියදම් වෙන්නෙත් නැහැ. ඒ වගේම මහා ලොකුවට අවධානමකුත් නැහැ. පැහැදිලිද? එහෙනම් ඒ වගේ දෙයකට යන්න උත්සාහ කරන්න මේ වෙලාවේ මේෂ ලග්නමියෝ ඔබට සාර්ථකභාවයෙන් සාර්ථකභාවයට පත්වීමේ වැඩි ඉඩ කඩක්සේම හැකියාවක් පෙන්눔 කරනවා මේ ජනවාරි පළවෙනිදා සිට දෙසැම්බර් 31 දක්වා මේ 2023 නව වසර තුල. ඒ වගේම වසරේ මැදක්කදී අප්‍රේල් මාස අලුත්තරු සිංහල අලුත්තරු දුදා වෙලා එද්දි ඔන්න මෙච්චර කාලක් හිතට තිවිච්ච බරක් ණයක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔබට ඔබගේ දරුවෙන්ගේ දරුවෙගේ කාගේ හරි විවාහය කටයුත්ත මොකක් හරි ඔබ හිත තුළ නැත්නම් සුව නොවි තිබ රෝගී තත්යක් හෝ වේවා. සුව වෙලා හිතට සහනය ලැබෙන කාලයක් එනවා අප්‍රේල් මාසයෙන් පස්සේ. මේ ජනවාරි තුල තිබිච්ච අර ටිකක් වෙනදාට වඩා පීඩනය දැන් පහුගිය කාලේ පුරාණ ඔළුව තුල තිබු මහා බරක් ඔබට නිදහස් කරගන්න ලැබෙන කාලයක් වෙනවා. එන්නේ කාලෙන් පස්සේ විශේෂයෙන්ම අප්‍රේල් මාසේ 22කින් පස්සේ ඔබට ඒ පැත්තෙන් අතිශයම තීරණාත්මක ප්‍රබල ලෙස හැකියාවක් තියෙනවා. ඔබ තුල වෙනතට වඩා සැහැල්ලු කාර්ය සිතුවිලි උපදව ගන්න. දැන් ඔබ ට්‍රැක් එකට වැටෙනවා. දැන් අර ජනවාරි මාසෙන් ගත්ත පන්නරය තුල ඔබට දැන් ගමන යන තවත් පහසු වෙනවා. ඒක නිසා ඔය ණය බර තියන අය ගොඩක් කල මේ කාලේ වැටෙන්න එපා. මේ තුළ ඔබට මෙයින් පස්සේ ණය නිදහස් වීමේ හැකියාවක් පෙන්눔 කරනවා. හැබැයි අලුතෙන් ණය වෙන්න යන්න නම් එපා. මොකද අහකැලලට දාගන්න නිදහස් වෙන කාලට දැන් ඒ තුලත් ඔබ ව්‍යාපාර පටන් ගන්න මොන හරි ඔකට ණය වෙනවා. කසාදයක් හෝ මොකාකාර හේතුවක් උඩ ඒ ණය වෙන නම් ප්‍රවේශම් වෙන්න වෙනවා මේ කරන්න පුළුවන් තරමින් කරන දෙයක් කරන්න එතනින් එහා ණය වෙලා කරන්න යන ගැන මම කොහේත්ම අනුමත කරන්නේ නැහැ. නිකම් මේ හොඳට නිදහස හදාගන්න පුළුවන් කාලේ විහිං ප්‍රශ්න ගැටළු වල පැටලෙන්න ඒ පමකද මෙතන පුංචි ආකාරකින් මේ අර විපරිත භාවයක් තියෙනවා ඔබගේ මේ හැසිරීම සම්බන්ධෙන් ඔබගේ තීන්දු තීරණ ගැනීම සම්බඳධ එකයි මං මේ දේ කිව්වේ. අනි පැත්තෙන් ගත්තොත් මේ විශේෂම පවල් ජීත කුටුම්ඹ ජීවිතය තුළ මෙතෙක් කාලයක් තරමක් දුරට තිවිච්ච ගැටලු කාරිතත්ත මේ අප්‍රේල් මාසයෙන් පස්සේ අඩු වෙලා යනවා. ඒ තුළ ඔබට පවුල තුළ පවුලත් සමඟ වෙනතට සතුට ඉන්න පුළුවන් හර බයෙන් හිටිය නම් මොකර හේතකොට කල්පනාව හරි වේදනාවෙන් හිටන මේ දේවල් හරියන්නේ නැහැ කියලා ඒ தත්ත්වය තුළ හැමෝගෙම පීඩනය ඔබ වෙතට ඔබේ හිස මතට වැටුණා නම් ඔන්න ඒ කාලය ඉවරයි මේ අප්‍රේල් මාසෙන් පස්සේ තුල එක්ක ඔබට ඔවුනුත් එකතු වෙලා ඔබට මේ ප්‍රශ්න විසඳගන්න උදව් වේවි. ඔබට හයියක් වේවි. එහෙම නැත්නම් ඔබට වෙනත් මාර්ගයකින් ওই ප්‍රශ්න විසඳා ගැනීමට ලැබීම තුළ අර ඔබ කෙරෙහි තිබුණේ විශ්වාසය අඩුයි. ඔබ යමක් කරන්නේ ඔබ ඔහේ ඉන්න ඔබට උනන්දුව නෑ ඔබගේ ඉලක්කයක් නෑ කියන දත්වයෙන් ඔබට ගැලවීම සහ ඔබ කෙරේ ඒ තිබුණු මතයෙන් ඔහුන් වෙනස් වෙලා නෑ. ඔබ ගැන වෙන්දට වඩා තරමක් දුරට යහපත් ලෙස ප්‍රතිරූපයක් ඔවුන් කෙරෙහි මැති වෙනවා. ඔබ කෙරේ ඔවුන්ට ඇති වෙනවා. ඉතින් ඔබත් සතුටුයි. ඉතින් ඒ தත්ත්වය හොඳයි. ඒත් එක්කම මෙච්චර කාලයක් අර ඔබ හිතපු දේවල් කරගන්න බැරූ කියන ඒ තත්ත්වයත් හැකියාව ලැබෙනවා. ඒවගේම නව දරුවන් බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්න නම් මේ මේෂලග්න හිමි අය මේ කාලසිමා තුළ යහපත් දරු පිරිසඳ ගැනීමක්කට යන්නත් හැකයා තින මෙච්චිකා දරු නොලැබී තිබ්බන ඔන්න ඒ තත්ත්වයටත් යහපත්. තවගේ ඉන්න දරුවන්ගේ කටයුතු නිසා සතුටටපත් වෙන්නත් ඔබට හැකියාව දෙන ඔබගේ දරුවන්ගේ සාර්ථකභාවය දැකලා දරුවන්ගේ විවාහය දැකලා දරුවන්ගේ දරුවෝ ඉපදෙනවා දැකලා ඔබට සතුරු වෙන්න පුළුවන් කාල සීමාවක් මේ කාල සීමාව. ඒ ඒ තත්ත්වයන් වල ඉන්න අයට සමහරුන්ට ප්‍රශ්න අපි කසාද බඳලා නැතුව අපිට දරුවොත් නෑ දරුවන්ගේ දරුවොත් ලැබෙන්නේ කොහොමද කියලා ඒ වගේ මෝඩ විදිහට ප්‍රශ්න කරන ඇත්ත ඉන්නවනේ. ඒගොල්ලන්ට කිව්වේ ඔබ ඒ තත්වයට ඉන්නනම් ඒ කාලට ඔබ ඉන්නේ බඳින වයසේදී නම් ඔබට විවාහකට යන්න පුළුවන් කාලයක් අප්‍රේල් මාසෙන් පස්සේ යහපත් කාලයක් යනවා. ඒත් එක්කම ඔබගේ දරුවෝ ඉන්න විවාහ දවසේ දරුවන්ගේ විවාහය නැත්නම් දරුවන්ට දරුවෝ ඔබට දරුවෝ බලාපොරොත්තු වෙන විවාහකය නම් ඔන්න දරුවෝ ලැබෙනවා. ඒකයි මම කිව්වේ පැහැදිලිව. ඔන්න ඔය தත්ත්වය. අනිත් පැත්තෙන් ගත්තාම මේ අධ්‍යාපනය කියන කාරණා ගද්දී මේ කාල සීමාව තුළ ඔබට මෙහෙමයි. ඔබගේ උත්සාහය උනන්දුව වෙනදට වඩා වැඩි කරගත යුතුමයි. මොකද හේතුව ඔබ පොඩ්ඩක් මේ ඒ අධ්‍යාපන කටයුතු කරන අතරතුර මේ වෙනදට වඩා ඇකිලිලා ඉන්න උත්සාහ කරනවා තනිව ඉන්න උත්සාහ කරනවා මෙහෙමයි ඒ දේ එක අතකින් හොඳයි හැබැයි තනිව ඉඳීම තුළ ඔබ ඔබගේ අවධානය අධ්‍යාපන කමේ යොමු කරන දරු දරියනි මොකද හේතුව ඔබ මේ වැඩසටහන පොඩක් කල් දාන්න වැඩ වැඩ කල් දැමීමේ ප්‍රත්‍යයක් පෙන්නුම් කරනවා මේක හෙට කරනවා කම්මැලි හරි නිදා ගන්නමයි බලන්න නැත්නම් කාමරේට වෙලා ඔහේ කම්පියුටරේ දාගෙන ඔය සෝෂල් මීඩියා හැගෙන නැත්නම් සින්දුවක් අහනවා ඒ දෙවල් තියෙන්න ඕන කිසි ගැටලුවන්න ඔබ සෙල්ලම් කරන්නවත් යන්න එකයි ගැටලුව එළියට පහලට බහින්නේ නැහැ එහෙමනම් ගැටලුවක් නෑ ඔබ ඒ විනෝද කටයුතු ඒ ඔබ ඔබ තුල ඇති වෙන වින්දනය ඇති කරගන්න කරන කාරණා එක්ක කිසිම ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් නැහැ. හැබැයි කාල වේලාවක් අධ්‍යාපනය සඳහාත් වැය කරන්න. එතකොට නැත්තම් මේ ඔබගේ දැන් මේ කාලේ තියෙන අංක එක අධ්‍යාපනයනේ. මේ අධ්‍යාපනය තුළනේ මිනිස්සු හරි මිනිස්සු වෙන්නේ පරිණත. ඔය අධ්‍යාපනය නොලැබ ඉදිරියට ගියා ඉන්නවා. නමුත් සමහරක් අවස්ථාවේ උන්ට වැටුනහම නැගිට ගන්න හරි අමාරුයි. හැබැයි ඔබ නිසි අධ්‍යාපනයක් ඇතුව ඕනම විදිහේ ගමනක් යද්දී ඔබට වැටුණත් එතනින් නැගිටින්න ඔබට ඔළුව තියෙනවා. ඒ වගේම තරමක් දුරට ඔබව අනුන්ගේ දේවල්ට අහු වෙනවා. ගොඩාක් බහුතරයක් දැන් අපේ තරුණ තරුණියෝ උනේ මේ කම්පියුටරයක් මේ ෆෝන් එකක් මේ අන්තර්ජාලය තුල ඕන දෙයක් හොයාගන්න පුළුවන් වීමත් තුළ තමන් හරි දැනුවත් අම්මලා තාත්තලා මොනවද දන්නේ අප අපි දන්නවන මේ මේ අපිත්තක මේ අපේ පරපුරත්ක හැපෙන්ටත් පුළුවන් වැඩිහිටි පරපුරට ඒගොල් හරි මෝඩයි ඔන්න ඔවාගේ තර කරනවා හැබැයි මේක හරි මුක්ද දෙයක් මොකදේ වැඩි හිටියෝ තරම් මේ මිනිසු ප්‍රායකත්න වැඩි හිටියෝ නැති දවසක තනියම දෙපයින්ත් හිටගන්න බැරියන ඕවා කියන්න අන්න ඒගොල්ලු හරි සරලව හරි ලේසියෙන් රැවටීම් මුල්ට ලක්වය ඔය දැම් පහුගේ දවස්සලනත් අපි දැක්කයව ඒක නිසා ඔබ මේ වෙලාවේ කාටර් රැවටෙන් නැතු ඉන්නනම් ඔබ මේ සමාජය ගැන ප්‍රායෝගික දැනගන්න ඕන. එහෙනම් ඔබ ඔය මුළු ගැනිලා ඉන්න තත්ත්වය තුලත් ඒ එක ඔබට හඳුනාගෙන නොහැකි වෙනවා. එහෙමනම් අනවශ්‍ය විදිහට යන්න කියලා මම කියන්නේ පොඩ්ඩක් එළියට බයර බහින්න දෙමාපියෝ අහන් ඉන්න මේෂලක්නේ දරුවෝ ඉන්නවනේ. ඒ දරුවන් ඒ පොඩක් එළියට එක්කන් ගිහලා මේ සමාජය ගැන අවබෝධයක් දෙන්න. ඔබට මතක ඇති ඔබේ අම්මලා තාත්තලා අපේ අම්මලා තාත්තලා ජීවිතේට ඔබට ප්‍රායෝගික පාඩම් කියලා දුන්නේ කොහොමද කියලා පාර යනකම් අවට දේවල් ගැන කියලා ඒවල කියලා දීලා ඒව ක්‍රියාත්මක වෙන ආකාරය දැකලා ඒවට අපිට සම්බන්ධ වෙන්න දීලා අන්න ඔය විදිහේ ප්‍රායෝගික දරුවෙක් තමයි ඉදිරියේදී බිහි කරනව නැත්නම් මේ යාන්ත්‍රීකරණය තුළ සියල්ල දන්නවා කියන තැන ඉන්න දරුවෝ කවදා හරි ඔබ නැති දවසක අමාරුවේ වැටෙනවා ඒක නිසා දරුවන්ට දැමම ජීවිතේ ප්‍රායගත්ත අත්විඳින්න දෙන්න. එතකොට ඔබගේ දරුවන් කාගවත් මත්ත ජීවත් නොවී තමන් ගැන තීන්දුවක් ගන්න ලෝකයම කඩා වැටුණත් දෙපයින් හිටගන්න පුළුවන් හැකියාවක් ඒවි. නැත්තම් හැමදාම ඔබට දොස් නගාවේ ඔබ නිසයි මේක වුණේ. නැත්තම් රටේ වෙන කෙනෙකුට දොස් නගාවේ ඔවුන් නිසයි මේ දේ වුණේ කියලා. පැහැදිලි ඇති? ඔන්න ඔයත් එක්කම විශේෂම උසස් අධ්‍යාපනය ලබන වයසේ අයට මේ කාල සීම තුළ විශේෂයෙන්ම අප්‍රියල් මාසය වෙන විට ඔබට හොඳ යහපත් ලෙස සාර්ථක භාවයට පත්වීම වැඩීර ගඩත් තියෙන ඉන් පසු ඔබ විදෙස්ගතවෙන්න බලාපොරත්තු වෙනවන රැකියාවක් හෝ අධ්‍යාපන කටයුත්තක් සඳහා මේ තුල ඔබට සාර්ථක භාවය අත් කරගන්න පුළුවන්කම පවතිනවා. ඒක නිසා කලබල වෙන්න එපා. ඔය මුදල් දීලා රට යන්න ඒවා පැටලිසලා තිබ්බනම් හරි තැනකට දීලත් කල් යනවා නම් හිතන්න එපා ඒක අප්‍රේල් මාසෙන් පසු ඒ ප්‍රශ්නය ගොඩාක් දුරට විසඳේවි. ඔබට හැකියාව ලැබේවි විදේශගතට ගිහිල්ලා රැකියාවක් හොඳ රැකියාවක් කරලා හොඳ ආදායමක් ලබන්න. එතෙක් මේ කාල සීමාව තුළ තරමක් දුරට මේ ඔය විසිට් වීස දාගෙන යනවා දැන් ඩුබායි යනවා ඔය වගේ යනවා. ඉතින් යාළුවෝ එන්න කියන නිසා යනවා ගිහින් අතරමං වෙනවා. මේ මේ තත්ත්වේ නම් පොඩ්ඩක් අප්‍රේල් දක්වාම පවතිනවා. ඒ නිසා කල්පනාකාරී වෙන්න මේ කාලසීම තුළ ලෝකයේ හැමතැනම ගැටලුනේ. ආර්ථික වශයෙන් දවසින් දවස දවසින් දවස ලොකු බලවත් රාජ්‍යත් කඩා වැටෙන කාලයක්. එතකොට එතනට ගිහිල්ලා ඔබට නොදන්නා පලාතක තනි වෙනවද මේ රටේ ගහ ගෙඩියක් හරි කාලා ඉන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තියෙන වෙලාවක ඉන්නවා. අන්න ඒ නිසා හරි අරමුණක් ඇතුව ගන්න ගමන එහම ගැටලුවන්න ඔබ රැකියාවක් අනිවාරයෙන් ලැබෙනවන යන්න ඇවිත් හොයාගන්න පුළුවන් එන්න කියලා යන ගමන්න දෙපිටක් හිතන්නම වෙන මොදන්ති රතේ තියෙන සදල්ලි හෝ නය වෙලා අරගෙන රට යනවා ගිහින් අමාරුවටන ඔය තත්ත්ය මේ අප්‍රිල් මාසින් පස මැයි වෙද්දි වගේ හරි යන දැන් ඔය පුජ ගමන් මාර්ගය සියල්ල ගුරුග ගමන් මාර්ගය සියල්ල වෙනස් වෙද්දි මොකද මේ ඒ තුළ ඔබට පුළුවන් නමුත් හැබැයි අර විදිහට කාගත් වචන විශ්වාස කරලා හෝ රැවැටිලි සහගත පුද්ගලන්ට අහුවෙන්දි හරියටම ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕන මේ தත්ත්වය ඔබට මේ අප්‍රේල් මැයි දක්වා කාලය සුවිද ටිකක් පාදන නිසායි මම මේක කිව්වේ. සෞඛ්‍ය ගැන කතා කරොත් මේ කාල සීමාව තුළ ඔබට මේ වෙලාවේ මේ තියෙනවා මේ අර මානසික පීඩන තත්ත්වෙත් කොහොමත් තරමක් දුරට තියෙන හැබැයි ඒකම මං කියවනේ අප්‍රේල් වගේ වෙද්දි අඩු වෙලා යයි කියලා මේ ඒ தත්ත්වය උඩ ඔබ විශේෂයෙන්ම ඔක්තෝබර් මාසයේ දක්වා කාලය සැලකීමත් වෙන්ඩ තරමක් දුට අධිරුදුර පීර්ණ තත්ත්වයන් හර්ද රෝගී තත්ත්වයන් පොඩ්ඩක් ඔබට වැඩිවෙන්න ඉට කඩ තියෙනවා අක්වාම සම්බන්ධයෙන් පුංචි කැටලු කාරි තත්ත්වයන් ශරීරයේදී වැඩියා තත්වයන් කොලස්ටරෝල් තත්ත්වගේ නිදන් ගත රෝගී තත්ත්වයන් ඇතිවීමේ වැඩි ඉඩ කඩක් ඔබට පෙන්눔 කරනවා ඒක නිසාවෙන් ඔබ සැලකීමත් විය යුතුමයි ඔබගේ සෞඛ්‍ය ගැන මොකද මේ මනස කියන තැන කඩා වැටනොත් ඔබ ශාරීරිකව කඩා වැටනොත් ඔන්න ඔයබේ කිසිම සැලසුමක් ඔබට ක්‍රියාත්ම කර ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන්න හැ එහෙමනම් ඔන්න තියෙන අපලකාරී තත්ත්වයන් මොනවාද සෞඛ්‍ය පැත්තෙන් පුංචි ගැටලු දෙන එහෙනම් ඒකට නිසි වෙලාවට නිසි පිළියම් යොදමින් ගමනක් යන එතකොට ඔබගේ වැඩ කටයුතුවලට මේ සෞඛ්‍ය බාධාවක් වෙන්නේ නැහැ අන්න ඕවා තමයි බාධාවල් ඔබේ වැඩ කටයුතුවලට ඔබ විහිින් ඇති කරගන්න නික අනවශ්‍ය පීඩනය ඔබගේ විහිින් ඇති කරගන්න ප්‍රශ්න නිසා තමයි ඔක්කොම වෙන්නේ ඒක නිසා අතිශයෙන් කල්පනා කරන සෞඛ කරන වෙනදරත් වඩා සැලකිලිමත් වෙලා කටයුතු කරන් යන්න මේෂ ලග්න හිමියෝ. ඒ වගේම මේ මේ කෑල්ල නොකිව්වොත් ඉඳලා ඉවරයි. හැමදාම මට ගියම මේ මාස පලාපල කියද්දිත් එක ලග්නකට මග ඇරුණා මේ ආදරය සහ ප්‍රේමය ගැන කියන අම්බූ දෝෂාරෝපණ රැලා යන්නේ කිව්වේ නෑනේ ඔයා අපිට ආදරය ගැන. මෙහෙම කිව්වේ නෑනේ කියලා. සමාවෙන්න ඒ එක ලග්නකට විතරයි ගුණේ. ඉතින් මේ ප්‍රේමය සහ ආලය පිළිබඳව මොකක් වේද මේෂ ලග්නමියන්ට මේ වසර තුල මේකට ඔබ මෙහෙමයි ඔබ තුළ ඔබ ජීවිතේ වැදගත්ම තීන්දුවන් මේ ආදරය කියන්නේ මම කතා කරන්නේ දවසින් පටන් ගන්න දවස් දෙක ඉවර කරන ওই වගේ ආදර නෙමෙයි මේ ජීවිතාන්තය දක්වාම යන ආදරයක් විවාහයකට බැඳීම තුළ යන ආදරයකට වෙන මේ කාල සීමාව තුළ ඔබ පොඩ්ඩක් විදිය හිතන්න මේ අප්‍රියල් මැයි පහු වෙනකන් ඔක්තෝබරුත් පහු වෙනවා නම් වඩා හොඳයි එතෙක් පුංචි පුංචි රැවටලීම් වලට රැවටීම් වලට ලක්වීමේ හැකියාවක් ඔබට තියෙනවා ඒ తත්වය නම් පවතිනවමයි ඔක්තෝබර් මාසය දක්වා හැබැයි මෙහෙමයි හැමෝගෙනම සැකෙන් බලන්න හැමෝටම රැවටෙනවා කියලා නෙමෙයි කියන්නේ. ඔබ බුද්ධියෙන් තින්සින ගන්න හැංගීම් වලට ඉඩ දීලා ඔහේ ගිහින් පැටලෙන්න එපා. මොකද විශේෂයෙන් මේ ඔබ නන්නාඳුනන අය, කියන්නේ නන්නාඳුනන ප්‍රදේශවල ටිකක් දුර ඈත අයත් සමග තමයි වැඩිම මේ කාලසීම තුළ ප්‍රේමයෙන් බැඳෙන්න ඉඩ කර තියෙන්නේ. අලුතෙන් ප්‍රේම සම්බන්ධතා තියෙන අය පටන් ගන්න. එතකොට ඒ තුළ ඔබ නොදන්නා කෙනෙක් ගැනයි හොයන්න වෙන්නේ නේද? නොදන්නාගෙන මොකක්ද මේ ජීවිතය අතීතය ඇයි මේ ඔබ ඔබව සම්බන්ධ වෙන්න මෙතැන්ට මේවා මේ අහම්බුවන් සිදුවිච්ච දේවල් මද කියලා චුට්ටක් හිතල බල්ලා කටයුතු කරන්න මං කියනදේ පැහැදිලිය ඒවගේමද මේලාබේ පෙම්වතුන් පෙම්වතියන් වෙලා ඉන්න අයටත් මේ කාසිම තුළ එහෙමෙන් එහෙමෙන් ඔය බන්ධන තුළ අවංක භාවය අඩුවීම තුළ ඔබට පොඩ්ඩක් දුක්විඳන්න සිද්ධ වෙන ඔබගේ පෙම්බතා හෝ පෙම්බතිය ඔබට වංචාවක් කරනවා දෝ කියලා නිතර හිත තුළ දෙගිඩියාවක් තියෙනවා. ඒකට සාධාරණීකරණය වෙන දේවලුත් ඉදිරි වෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම ඔබ රැවටීමට ලක් වෙනවා වගේ ඔබට දැනෙනවා. එහෙම තත්ත්වයක් තියෙනවා. හැකිනම් ඒ වෙලාවට ඔබ සියල්ල හොයලා බලන්න. හැබැයි මේක බුද්ධියෙන් කලබලයෙන් හෙව්වොත් හිත තුළ යම් කිසියාකාරයෙන් ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් තුළ හෙව්වොත් මේක හරි තීරණයට ඔබට ලැබෙන්න බැරි වෙනවා. ප්‍රශ්න ගැටලුව තියලා මේවා කැඩී බිඳී යන ඉඩ තියෙනවා. ඒක නිසා මේක බුද්ධියම තියෙන ගන්න. එහෙනම් මනස නිරවුල් කරන් තම ඔබ මේ ගැන හොයන්න ඕන පැහැදිලිදමන් කියද හරි ඒ සඳහා වූ පිළිවෙත් මම කියනව ගැන බයන්න එපා පුළුවන් ගමනක් යන්නඉතින් අපි මොය හිටපු එක මේ වසරෙන් මාස දහයත් ඉමු ටිකටික කියලා අලුතෙන් ව්‍යහකටන්න බලාපොරොත්තු වෙනවන ඔබ ජන්ම පත්‍ර පරීක්ෂා කරලා අතර තුළ කරාටකමක් නෑ වයස තව චුට්ටක් තියෙනවන අපි මේ වසරය දස නිමාස පහුවෙනකම් වගේ ඉවසමු ඊට පස් ඔබට තව දෙයක් මේ දස දහවැනි මාසයෙන් පස්සේ විදිස්ගතවීම ප්‍රබල ලෙසම් පෙන්නුම් කරන ප්‍ර විදෙස්ගත ගිල් ආදාම ඉපහීම ප්‍රබලව ලෙසම් පෙන්නුම් කරනවා එනිසා මේ ඔබට කොහොමෙන් ගියත් මේ ලබ මේ මාසේ අවාසර අවසාන විතර වෙද්දී ඔබට විදෙස් ගත වෙලා හෝ මේ ලංකාවසිට විදෙස් සම්බත්තා තුළ මුදල් ලිපෙීමේ හැකියාව දියුණු තත්ත්වයට පත්වනා ප්‍රබල තත්ත්වකට පත් වෙනවා. ඒක අනිවාර්යම සිද්ධ වෙන්නක්. ඒක නිසා අර නොලැබෙන දේවල් ගැන මුල් ටික පසුතැවෙන්නේ නැතුව ඔබ ඒ කාලේ කොහොමර ගැට ගසාගෙන මේ කාලය හිටියොත් දෙදස් විස්තුනෙන් පස් උදා වෙන කාලය කෙන දෙදස් විස්තුනේ අවසාන මාස දෙකේ ඉඳන් උදා වෙන කාලේ ඔබට අතිශයම යහපත් කාලයක් ඔන්න තී දැන් කිය අයෝ තවත් මාස දහකිනව නෑ මේම මාස දහය තුළත් මේ පහුගිය තරම් අමාරුකක් නෑ නමුත් මේක ඔබ හොඳ සැලසුමක මාසෙන් මාස ඉදිරියට ගියොත් අර කාලෙවෙදි මෙන්න ඔබ දැන් පටන්ගත්තු සැලසුම් හොඳට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඔබ දැන් විදේශ සම්බන්ධතාවයක් තුළ ඔබ ව්‍යාපාර කරන්න හදනවනම් ඔන්න දැන්ම පටන් ගන්න ඔබ පරණත වෙලා වෙලා ඔන්න ලාභ උපරිම ලාභ තත්ත්වයටපත් වෙන්න පුළුවන් මේ මාසේ අවසරය අවසානයේ වෙද්දී. එතකොට එදිනෙන් දීර්ඝ කාලිනව යහපත්. ඔබට අලුත් අලුත් දේවල් එතකොට කරන්න දෙනවා. අලුත් අලුත් සම්බන්ධතා ගොඩනැගීම තුළ ඔබට යහපත් වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න ওই වගේ දේවල් තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ගොඩක් කාල වෙලාවත් ගත්තනේ. ඉතින් එහෙමනම් අපි ඉක්මනින් මෙයන් මේ මේ தත්වයන් තියෙන පුංචි පුංචි අර්බුදකාරී තත්ත්වයන් විසඳ වෙනස් කරගනිමින් සුබ දේවල් තවත් සුබ කරමින් අසුබත් සුබ කරගනිමින් වසර අනිවාර්යයෙන්ම කොහොමද සුබ කරගන්නේ කියලා මේෂ ලග්න හිමියෝ. ඉතින් මේ පිළිවෙත් පිළියම් ලෙස අපි කතා කරොත් විශේෂයෙන්ම ඔබ අංක 1 මම හැමදාම කියන දේ. ඒක ඇයි මෙච්චර පුල පුල හැමදාම කියන්නේ කියලා ඔබ තේරුම් ගනීවි මේ මම කියන්නේ මෙහෙමයි. මෝර පිරිත, සූර පිරිත, ඡන්ද පිරිත, කන්ද පිරිත, සත්බුදු වන්දනාව හැමදාම උදෑසන අවදිච්ච ගම රාත්‍රී නිින්දර පෙර පුළුවන් නම් ශ්‍රවණ සජ්ජායනය කරන්න ශ්‍රවණය කරමින් සජ්ජායනය කරන්න නැත්නම් ශ්‍රවණය කරන්න. නිවැරදිම උච්චාරණ සහිතව ඒ පිරිත් ඔන්න ඔබට අද ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකට ගියොත් බලා ගන්න පුළුවන්. පළවෙනි කමෙන්ට් එකට ගියොත් බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් සූ TV නාලිකාවේ මුල් ප්ලේලිස්ට් එකට ගිහින් බලන්න තියෙනවා. මේක පුරුද්ධක් වශයෙන් කරන මේක මේ පේවිලා හැමදාම උදේ නැගිටලා හොඳට පිරිසුදු වෙලා බුදු පහන දැල්ලලා එහෙම කරනවා නම් හොඳයි. නමුත් එහෙම කරන්න ගියොත් මේක මග හැරෙනවා. ඒ නිසා මෙතන චේතනාව අදිෂ්ඨානයෙන් අපි තුල වැදගත්. ඇඳේ ඉඳගෙන ඇඳේ නැගිට ගාම මෙන්න මේ පිරිදේශනාවල ශ්‍රවණය කරන්න සජ්ජායනය කරන්න පුරුද්දක් කරගන්න මේක හැමදාම පොඩ්ඩක්වත් නොකැඩී කරන්න උත්සාහ කරන්න මෙහෙමයි අර අර මන්ත්‍ර කරනවා වගේ එක දවසක් හරි වැරදුනොත් ආයෙ මුලින්දම පටන් ගන්න ඕන ඔය වගේ ප්‍රශ්න නෑ මෙතනදී ඒව එච්චරම බොළඳ වෙන්න අවශ්‍ය නෑ මේවා මේ ඇත්ත වශයම තිරනම් මේ දහම තුළ හෝ අපිට තියෙන මේ ධාර්මික දේවල් තුළ ධනාත්මක දේවල් අපේ තුළට ලංකරගන්න ක්‍රම මේවා එනිසා දවසක් යරමරක කියලා යෝක්කොම ඉවර කියලා රිනාත්මකෙන්ට අවශ්‍ය නෑ හැබැයි හැමදාම කරන්න උත්සා කරන්න පුළුවන් හැමදාම මේ පිරිදේශනා ශ්‍රවණයකන සජ්ජානය කරන්න ඒ වගේ ධම්මචක්කම් පවත්වන සූත්‍රය නිතර ඔබගේ නිවස තුළ ඔබගේ ව්‍යාපාරස්ථාන තුළ ඔබ ඉන්න තැන ඇහෙන්න සලසන්න පුළුවන් අරවම වශයෙන් උදේ දවල් රෑ ඇහෙන්න සලසන්න පුළුවන් නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේක අතිශය අප මොකද මේ අතිශයෙන් ධනාත්මක දේවල් අපේ ජීවිතයෙන් ඔබ දන්නවා ජීවිතය තුළ අපි සාමාන්‍ය ගණිතය තුළ දන්නවා ධනයි ඍණ එකතු වෙද්දී ධනාත් ධන පැත්ත වැඩි නම් පිළිතුර ඍණ ඍණ පැත්ත වැඩි නම් පිළිතුර ධන එහෙනම් වැඩිපුර අපේ ජීවිතේ ධනාත්මක දේවල් වැඩි වෙද්දී ඍණාත්මක දේවල් අඩු වෙද්දී අපිට ලැබෙන ප්‍රතිඵලය ධනාත්මකවම වෙනවා අන්න ওই දේවල් තමයි මේ පිරිත් තුළ සෝ හෝ ඔය කියන තමන්ගේ ආගමික අනුකූලව තියෙන ඔය ආඥාන ඒ සියල්ල තුළ තියෙන්නේ එහෙනම් ඒ තුළ ධනාත්මක දේවල් තමයි ඔබ එක්කස් කරන ධම්මචක්කම් පවත්වන සූත්‍රයත් අපි මේ වෙදි සමට පල කරලා තියෙන්න්න පුළුවන් පල කර නැත්තම් ඉදිරි දවස් කීප තුළ සූටීවියෝස්ය ඔබට ශ්‍රවණය කරන්න පුළුවන් එව පලේස්ටල්ට එකතු වේවි ඉතින් ඔය තත්ත්වය තුළ ඔබ ඒ දෙවල් කරන්නට අමතරම විශේෂිත වූ දෙයක් මම කියනවා ඔබට කියන්නේ මේෂ ලග්න හිමියන්ට කරන්න දෙයක් මේක ඔබ කරන්න ඕනේ සතියේ අංහාරුවාදා සහ බ්‍රහස්පතින්දාවක් තෝරා ගන්න ඕන. ඒක එකම සතිය වෙන්න ඕන මේ දවස් දෙක. හැකිනම් මාසේ හැම සතියෙම කරන්නත් පුළුවන්. අවම වශයෙන් අපි මාසෙක වතාවක්වත් මේක කරන්න උත්සාහ කරමු. මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ඔබ අංගහරුවාදා සහ බ්‍රහස්පතින්දා දිනයක් තෝරාගෙන බෝධි පූජා දෙකක් පවත්වන්න ඕන. මේ පවත්තන මේ දවස් දෙකේ පවත්වන ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ ක්‍රමය මම කියන එකට අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍ය ටිකක් සපයා ගන්න ඕන. මහා ලොකු දේවල් නෙමෙයි. ඒවා සපයා ගන්න ඕන. මම ඒ ඉස්සලා මේ අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍ය කියන්නම්. මේ අඟහරුවාදා දිනේ පවත්වන බෝධි පූජා සඳහා රතු මල් ටිකක් වැඩිපුර මල් මාලයක් ගොදා ගන්න පුළුවන් වඩා හොඳ රතු මල් ටිකක්. ඒ වගේම අවම වශයෙන් එක පහනක්වත් දල්ලන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණයේ තලතෙල්. එක පහනක් සම්පූර්ණ තලතෙන් දල්ලන්න පුළුවන් හොඳයි. තවත් පහන් පුළුවන් ද හැකියාව දෙන වැඩිපුර පත්තු කරන්න නැත්නම් ඒක පොල් තෙල් වලට මිශ්‍ර කරලා අනිත් පහන දාලා එක පහනක් අනිවාර්යෙන් තල තෙල් වලින් දල්ලන්න ඕන. ඒත් එක්කම රත් හඳුන් සහ හල් දුම් වල කුඩු අරගන්න ඕන. අරගෙන මේකට ඔබට අවශ්‍ය නම් සාම්බ්‍රාණි දුම් වල එහෙම නැත්නම් කඩේ තියෙන සුවඳ දුම් පැකට් එකට හරි මේ කලවම් කරන්න අනිවාර්යෙන් රත් හඳුන් හල් දුම් වල අවශ්‍යයි. ඒ අඟහරුවදට ඒ අඟහරුවද සඳහා අවශ්‍ය වෙන්නේ ඒ ටික විතරයි. එතකොට මේ බ්‍රහස්පතින්දා දිනයන් වල කරන එකට ඔබ විශේෂයෙන්ම කොහොම තෙල් පහනක් ආම වශයෙන් දල්ලන්න පුළුවන් එක පහනක්වත් දල්ලන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය කොහොම තෙලුයි ඒ වගේම තැඹිලි තෙල් එක පහනක් දල්ලන්න පුළුවන් තත්ත්වේ ඔය දෙකම ඔබට අවශ්‍ය වෙනවා ඒත් එක්කම ඔබට මේ වගේ මේ දුම් අල්ලන්න අවශ්‍ය කරන මේ ඖෂධ ටික අනිවාර්යෙන් ලියාගන්න අගිල් ගුගුල් සඳුන් කොකුම් ලාකඩ සාම්බ්‍රාණි ඉඹුල්ලාටු ඉඹුල්ලාටු කියන්නේ ඉඹුල් ගහේ මැලියම් මේ සියල්ල ඔබට මේ දේශීය බෙහෙත් අලවිසලකින් ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ දෙක ආලියා ගන්න මතක තියාගන්න අඟිල් ගුගුල් සඳුන් කොකුම් ලාකඩ සාම්බ්‍රාණි ඉඹුල්ලාටු මැලියම් එතකොට මෙහෙමයි මෙතනට තව ඔබට මේ සුව මේ දුම්මල ටිකක් එකතු කරගන්න කිසිම ගැටලුවක් නැහැ නැත්නම් මේ ඔක්කොම කුඩු කරලා සූදු දුම් එකක් එක ඔබ කරගන්න එකතු කරගන්න නොයි ඔය දේවල් තම අවශ්‍ය වෙන්නේ දැන් එහෙනම් අඟහරුවා දවස්වලට අවශ්‍ය කරන තල තෙල් රතුමල් රත් හඳුන් හල්දුම්මල එතකොට සමාවෙනට බ්‍රහසුන්ද මල් කියන බරුගක් කහපාට මල් සුදු පාට මල් කොහොඹ තෙල් තැඹිලි තෙල් අගිල් ගුගුල් සඳුන් කොකුම් ලාකඩ සාම්බ්‍රණ ඉඹුල්ලාට මිශ්‍ර සූනතුමක් හදාගන්න. එහෙනම් දැන් අඟහරුවා දවසට අපි යද්දී අර ඔබ පිළිලගත්ත රතු මල් මාලා රතු මල් තල තෙල් ටිකයි අර රත් හඳුන් හල්දුම් වල එකතු කරලා හදපු සූනදුම් එකයි අරගෙන යන්න ඕන. එහෙනම් මුලින්ම ගිහින් මේ බෝධි ඊසාන දිශාව වෙනවන වඩා හොඳයි බෝධි පහනක් දැල්ලන්න ඉස්සලාම මේ තල තෙල් පහන තවත් පහන් දැල්ලන කිසි ගැටලුවක් නැහැ තල තෙල් පහන මුලින් දැල්ලලා ඔය රතු මල් මාලා මල් බෝධියට පූජා කරන්න මුලින්ම බෝධියට පූජා කරලා අර රත් හඳුන් හල් දුම්වල මිශ්‍රිත සුවඳ දුම් වලින් මේ බෝධිය පුරාවටම දුම් අල්ලන්න දැන් අහයි පොල් කටු කොහෙන්ද වගේ ගෙදරින් අරන් යන්න දැල්ල ගන්න පුළුවන් ගිහිල්ලා ඉතින් ගිහිල්ලා මේ කබලකුත් අරන් ගිහිල්ලා මේ දැල්ලලා අඟුරු ටික ගෙදර අරන් එන්න ඉතින් මේ ඒටික අල්ලලා ඔබ පුංචි භාවනාවක් කරන්න භාවනාව තුළ ඔබට තියෙන්න ඕන ඔබ ඔබගේ අදිෂ්ඨාන ඔබගේ ඉලක්ක ඔබට අවශ්‍ය කරන දේ ඔබට ලැබුණු දේ ඔබට සතුරුදායක දේවල් ජීවිතාපු දුක් දේවල් ඔක්කොම මේ ඉල්ලන්න නෙමෙයි කියන්නේ මේවා සාර්ථක නැහැ ඔබ සිහි කිරීමක් පමණයි කරන්නේ ඒව මතක් කරලා ඔක්කොම මතක් කරලා ඊට පස්සේ ඔබ ප්‍රාර්ථනාවක් කරන්න සියලු සත්වයෝ මාද මාගේ පවුලේ අයද සියලු මිනිස් වර්ගයාද ඇතුළුව මේ ලොව සිටින කුඩාම ජීවියන් ඉඳලා නපුරම ජීවියා විශාලතම ජීවිය දක්වාම සියලු සත්වයෝ නිදුක් වෙත්තා නිරෝගී වෙත්වා සුවපත් වෙත්තා දුකින් මිදෙත්තා විශේෂයෙන්ම මාට නරක කරන මට හතුරුකම් කරන අය පවා නිදුක් වෙත්තා නිරෝගී වෙත්තා සුවපත් වෙත්තා දුකින් මිදෙත්තා කියලා ඔක හිත තුළට ඉතාමත්ම ශාන්ත වූ තැනක් එනවා ඔබට. ඒතර දැනෙන තැන වෙනකම්ම මේ භාවනාව කරන්න. ඊට පස්සේ ඔබ පැන් කලයක් අතර අරගෙන ඔබ කටපාරමින් දනන වඩා හොඳයි නැත්තම් පොතක් හරි බලාගෙන නිවැරදිව උච්චාරණය කරන්න දසදිසා පිරිත තුන් වරාවක් මේ පැන් කලේ අතේ තියාගෙන පැන් කලේ පිරිත් කරගන්න ඔබම කරන්න ඊට පස්සේ ඔබ ගිහිල්ලා බෝධිය වටේ වට තුනක් විතර ගිහිල්ලා මේ පැන් කලේ වක් කරන්න බෝධියේ මුලට බෝධි මූලයට වක් කරද්දී ඔබත් නැවතත් ආය කල්පනා කරන්න අරදී ඔබට තියෙන ප්‍රශ්න ගැටලු ඔබට තියෙන ආශාවල් ඔබගේ කැමැත්ත ඔබට අවශ්‍ය කරන දේවල් ඔබට සතුරු වෙන දේවල් ඔබ මෙච්චර කාලයක් ලැබුණු දේවල් නොලැබුණු දේවල් සියල්ල සිහි ගන්න ඉල්ලන්න නෙමෙයි. ගන්නමින් ඒ වතුර කලය වක් කරලා නැවත මෛත්‍රියේ උපදවන්න සියලු සත්වයෝ නිදුක් වෙත්වා නිරෝගී වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා දුකින් මිදෙත්වා කියලා. ඔය දේ කරන්න අඟහරුවතර ගෙදර ආවා. ඊට පස්සේ ඔන්න බ්‍රහස්පතින්දා දවසේ යද්දී ඔබ අර මං කියපු දේවල් අරන් යන්න ඕන. මොනවාද? අර කොහොම තෙල් පහනක් දල්ලන්න ඕන, තැඹිලි තෙල් පහනක් දල්ලන්න ඕන. ඒවයි අර අගිල් ගුගල් සඳුන් කොකුම් ලාකඩ සාම්රාණි ඉඹුල්ලාටු එකතු කරලා හදපු සුවඳුන් එකයි. කහපාට මල් සමගින් රතු පාට සමයන කහපාට මල් සමගින් සුදු පාට මල් රැගෙන යන්න. ගිහිල්ලා අර කියපු විදිහටම මුලින්ම ඊසාන දිසාවෙන් කොහොඹ තෙල් පහනකුයි තැඹිලි තෙල් පහනයි දැල්ලුවා. ඊට පස්සේ තව පහන් දලන කිසි ගැටලුවක් දැල්ලුවා. ඊට පස්සේ සුදු මල් කහ මල් ඒවා මල් මාල හැදුවා නම් ඒවා ඒ ඔක්කොම බෝධියට දාලන්න. දාලලා අර සුවඳ කුඩු මිශ්‍රණයෙන් මුළු බෝධියම දුම් අල්ලන්න. දුන් අල්ලල ඉවරලා ඉස්සල කලා වගේම ඔබ ඉඳගන්න ඉඳගෙන ඒ බෝධිය දෙස බලාගන්න ඔබ අර මෛත්‍රී භාවනාව කරන්න ඔබට අවශ්‍ය කරන දෙවල් ඔබට ඔබගේ සතුට ඒ කියපු හැමදේම ඉස්සලාම සීගන්නන්න සීගන්නලා තමා මෛත්‍රී භාවනාව සිදු කරන්න ඊට පස්සේ පැන් කල දෙකක් අවශ්‍යය මෙතනද පැන් කල දෙකක් අරගෙන එක පැන් කලයක් ඔබ පිරිත් කරගන්න ඕනා අපි සංවිධාන පිරිතින් අපි සංවිධාන පිරිත කටපාඩමෙන් දන්නවනේ එමය පොතක් බලන් හරි කියන්න ඊළඟට අනිත් පැන් කාලය අපි සංවිධාන පිරිත තුන් වතාවකින් එකක් පැන් කාලයක් පිරිත් කරන අනිත් එක දස දිසා පිරිතෙන් තුන් වතාවක් පිරිත් කරගන්න අනිත් පැන් කාලය එහෙනම් මුලින්ම අපි සංවිධාන පිරිතෙන් පිරිත් කරපු පැන් කාලය අරන් ගිහිල්ලා වටතුනක් ගිහිල්ලා බෝධියේ මූලෙට පත් කරන්න වත් කරන අවස්ථාවේ අර මං කිව්වා වගේම ඔබට අවශ්‍ය කරන දේලා මොනවාල් තියෙන්නේ ඔබට මේලා මොනවාල් තියෙන ඔබගේ දුක්ඛ හැට ඔබ ඒ සියලු දේ සිහි ගණන ඉල්ලන්න නෙමෙයි ඊට පස්සේ ආය ඔබ දැන් දස දිසා පිරිතෙන් පිරිත් කරගත්ත පෑන් කාලයත් අර විදිහට මරන් ගිහිල්ලා ඒ කියපු දේවල් සිතුවිල්ල හිතට නාගාගෙන වත් කරලා ඊට පස්සේ මෛත්‍රී භාවනා කරන්න ඔය තුල මේ මහා බලගතු දෙයක් සිද්ධ වේ. ඒක මම වචනෙන් කියන්නේ ඔබ ජීවිතේ තේරුම් ගන්න එක ප්‍රායෝගිකව ඔබට ලැබෙවි. දැන් විදේශගත වෙලා ඉන්න අය ඔය ටික කාර්යබහුල ප්‍රදේශවල ජීවත් වෙන අය අපිට කොහෙද පන්සල් අපිට කොහෙද බෝධියල හොයන්නේ. නෑ එහෙම ගැටලුවක් නෑ. ඔය කියන ඖෂධ තත් ඔබට සපයා ගන්න බැරි වෙවි. ඔබට හැකි පමණින් හඳුන් කූරක් හරි දාලා ඔබ ඉන්න කාමරය ඇතුලේ මේ ඔබ ඉන්න බෝධිය කියලා තියාන පැන් කලයක් අතර අරගෙන කරගෙන වෙනත් ගහක මුලකට මල් පැලයකට හරි වක් කරන්න. එහෙම නැත්නම් සිංකයට හරි වක් කරන්න. මෙතන සිතවිල්ලයි වැදගත්. ඔබ මවා ගන්න ඔබ ඉන්න තැන. ඔබ හිත තුල ওই බෝධි පූජාව පවත්වන්න. ඔක මහා දේවල් නෙමෙයි. ඒ කියපු පිරිත් ටික කියලා ඒ දෙවල් කරන්න ඒ තුළ පුළුවන් හැකි අය මේක කරන්න මේ හරි බාලාගත දෙයක් ඔබට තේරේවි ටිකක් කල් ඇද්දි මොකක්ද මේ වෙන විප්‍රියාසය කියලා ජීවිතය තුළ යහපත් ලෙස ඔබට හැමදීම හරි යන ආකාරය ඔය දේ කරන්න ඒ වගේම වසරේ ආරම්භක දවසේ ශ්‍රී ලංකා වෙලාවෙන් උදෑසන 6:22ට ඔබ කිරි උතුරවන්න. නැත්නම් ඔබ ඔබ ඉන්න රට අනුව සූර්ය උදා වෙන වෙලාව හොයාගන්න. සූර්ය උදා වෙන වෙලාව වසරේ කියන්නේ එහෙනම් හොයන්නේ කොහොමද? Google එකට ගියා sunrise කියලා type කරා. ඔබ ඉන්න රට නගරේ ටයිප් කරා ෆස් ජැනුවරි 2023 කියලකෙන් දෙදස් විස්තුනේ ජනවාරි පලෙන්ද කියලා ටයිප් කරලා සර්ච් කරනතර ඔබ ඉන්න රට නගරයට අනුව ඔබට සූරෝධාන වෙලා හොයාගෙන ඒ වෙලාටම කිරි උතුරන්නම කිරි උතුරෝල ඉතිරින් කිරිබදත් සකස් කරන කිරිබත ඔබ අනුභව කරන්න කලින් සත්තුන්ට කණ්ඩදාන් සත්තුනෙන් කොටසක් වෙන් කරන්න කෙහෙල් කොලෙක හෝ නැත්තම් පේප ප්ලේට්ේ කාරිකමන්න කැන්ද කොලෙක ඕන එක දාලා තියන්න ඒත්තකම මේ කිරි ඉතිරීමෙන් අනතුරුව කිරිබත් සකස් කරන ගෙදර වෙන කෙනෙකුට දුනත් කමන්නේ ඔබ කරනවන ඒක චුට්ටක් පැත්තකින් තියලා කිරි ඉතිරෙව ගාම ඔබ ගිහිල්ලා නැගෙනහිර දිසා බලා සූර්ය නමස්කාරය කරලා ඔබ ජීවිතේ මේ අවුරුද්ද තුල කරන සැලසුම් කොලයක් අරගෙන ලියන්න ඔබ මේ අවුරුද්දේ ඔබ විවාහෙන්න්න බලන්න නැත්තන් ඔබ ගයක් හදන්න වාහනයක් ගන්න තලුතෙන් ආදරවන්තේ කාදරවන්තය හන කිසි වශන හැමදේමලිය ඔබ විභාග සමත්වන්න බලන්ඉන්න හොඳින් ඉගෙනගන්න බලගෙන ඔබේ තින ආශාවල්ටික ඔක්කොම ලස්සන්ට පැහැදිලිව අත්තකුරෙන් ලියාගන්න ලියලා මේක ඔබට පේන දැනක ඔබේ කාමරේ අලෝගන්න පුළුවන් නිතර පේන දැනක වඩා හොඳයි අනිත් අය දකි කියලා ලැජ්ජාවත් වෙන ඔබ නිතර පෙරලන පොතක් ඇසුලේ හරි තියාගන්න හැමදාම උදේට මේක බලන්න හැමදාම හැම වෙලේම පුළුවන් හැම වෙලෙම මේක දිහා බලන්න රෑ නින්දර පෙර මේක බලන්න ඒ තුල අපිට හිතාගන්න පරි උත්තේජනයක් ක්‍රියාත්මක වේවි මේක මේ ඇත්තටම කිව්වොත් මේක හරි විද්‍යාත්මක දෙයක්. අපි තුල මේ මේවා දකි දකි ආශාව කියන්නේ ආශාව කියන්නේ මේ කියන ඉලක්කයට යන්න අපිට හික්මීමක් ඒ වගේම උත්තේජනයක් සැපේනවා. ඒක නිසා මේ දේ කරන්න. ඒත් එක්කම ඊට සුබ ප්‍රාර්ථනා කරන්න මේ අලුත් අවුරුද්ද අලුත් සූර්යයා උදාන වෙලාවේ මේ සියලු දේ ලෝකේ පැවැත්ම රඳා පැවතින මේ සූර්යයා මත নমස්කාර කරන්න. කරලා ඔබ හිතන්න දැන් ඔබගේ ඉලක්ක ටික ඔබ දන්නවා මේ ඉලක්ක ටිකකට යන්න මේ වසතුර ලැබේවා මට මේට තියෙන බාධාවල් සියල්ල දුරු වේවා සෞඛ්‍ය මේ වශයෙන් හෝ වේවා රට තුළ තියෙන ගැටලුකාරී තත්ත්ව ආර්ථික දේශපාලනික ඕනම තත්ත්වයක් වෙනත් වෙනත් පුද්ගලයන් ඇතින බලපෑම් වේවා මේ සියල්ල මගෙන් ඇහැත්ව යන්න මේ වසර තුළ මට තියෙන බාධා දුරු වේවා ප්‍රාථනන මට පමණක්ටම මේ ලෝකයේ සිටින සියලුම ජීවීන්ට තමන්ගේ අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීම ලැබේවා සියලු දෙනා සුවපත් වෙත්වා කියලා මෛත්‍රී භාවනාව එතනත් කරලා ටිකක් වෙලා ඉන්න එතන එත ඉඳගෙන ඔබගේ ඉලක්ක සිහි කරන්න හැම්වෙනම ඉඳලා එල් ඇවිල්ලයිටසේ අන්න කිරිබත් සකස් කරලා ඒක ආහාරයට අරගෙන වැඩකටතු කරන්න හැබ මේ කරලම නිකං හිටිය කියලන ලැබෙන්න බයවෙන්න එපා අනිවාරයම මහන්සේ වන මහන්සි වෙද්දී ඒ වැඩ කරද ඒවට එන බාධාවල් නැති ඔබට අසනී පැදිලා ඒවට බාධාවෙන ඒ වලින් ගැලවීම ලැබෙන එක මාස්පතාම කරන්න කියන ක්‍රමයක් තිය නොන්නේ මේක පළවෙනිදර මේ විදිහට කරන්න. මේ වසරේ ඔබ ඉලක්ක අනිවාර්යම ලියන්න නිතර පේන තැනක දාන්න. ජයග්‍රහණ නියතයි බය වෙන්න එපා. අපි ඉන්නවා මේ මේෂ ලග්නිමයන්ට ඔය ප්‍රශ්න මැද්ද මේක ජයග්‍රහණය කරන්න ප්‍රබල හැකියාවක් තියෙනවා. යන් ගොඩ අනිවාර්යයෙන්ම අපි ඉන්නවා. මට පුළුවන් විදිහට ඔබට හැමදාම මේ විදිහට කියනවා. අනිත් පැත්තෙන් විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන කිතුණු කතෝලිකාය බ්‍රහස්පති දවස්වල පුළුවන් නම් රාත්‍රී එක්වරු ශීලයේ රැකලා මස් මාංශයෙන් තොර වෙලා දහත් එක්ලත ශුද්ධ පය ගතගන්න ශුද්ධ පය කෙනෙ අදහස් කරන්න පොතේ තින ශුද්ධ පය වෙන්න අවශ්‍යන එතන තියෙන ගොඩාක් මේ මරණයට බියෙන් යම් කිසිදයක් කතාවන්නේ නැහෙම දෙන්නේ මෙතනදී ඔබ යහපත් සිතවිල්ල තුළ පැයක් භාවනාවක් හරි කරන්න ඔබගේ ඒ ආගමට අනුව ඒ දේවල් සිහි ගන්නමින් යහපත් දේවල් විතරට ධනාත්මක දේවල් වලට එන විදිහට ඔබගේ ජීවිතය තියෙන දුක සිහි කරන්න ඔබගේ ජීවිතය තියෙන සතුට සිහි කරන්න ඔබගේ ආශාවල් සිහි කරන්න ඒ ඔබගේ ඒ විශ්වාසයට බාර කරන්න ඔය තුල ඔබට හයියක් ලැබෙන ජීවිතරය තුළ සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් හැමෝම උත්සා කරන්න අඟහරුව සෙන්සුරලා දිනල නිර්මාශ වෙන්න ඒක වැදගත් ඒක කරන්න උත්සාහ කරන්න ඒ වගේම මේ දෙවියන් අදහනය කිසිම දේවයා දෙහෙල්ලක් ඔබ යහපත් ලෙස කරන ඒ මිත්‍යා දෘෂ්ටියක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මොකද මම හැමදාම කියනවා අපි කරවලේ නොදන්න අපල තනියම යද්දි අපිත් එක්ක කවුරු හරි ඉන්නවනම් අපිට ඒක හිතර හයියක් ශක්තියක් ගමනට තියෙන බයදුරුවමක් ඒ වගේ අපේ ජීවිතේ මූුණ පාන තැන්වලද අපි දෙවියෝ ඉන්නවා කළ විශ්වාස කිරීම තුළම අපිත් එක්ක ඒ තුළ අපි හිතර හයියක් කළ වැඩේ සාර්ථ කරගන්න බල නිසා ඔබ කතරගම දෙවියන්න විශ්ණු දෙවියන්ට බ්‍රහ්මයට ඔබ බාරහාරවෙන්නේ පූජා පවත්තන්ද මේ වසර පුරාවටම කතරගමට යන්ද ගිහිලා පූජාවට දෙන විශේෂම කතරගමට පූජාවටයක් දෙද්දී රතු කොමඩු වගේම කළු උක් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ පූජාවටට එකතු කරගන්න විශ්ණු දෙවියන්ට පූජා කරද්දී අනිවාර්ය නිල් කටරොඩු මල් වගේම නිල් වෙරළු පුළුවන්න පූජ වට්ටිට එකතු කරගන්න බ්‍රහ්ම දෙවියන්ට ඒ වගේම කහපාට කෙසෙල් අම්බ වගේ දේවල් ඒ දේවල් පූජා කරන්න නොවෙත් තුළ ඔබට සාර්ථක භාවයටත් දෙන්න අත් කරගන්න පුළුවන් ඉතින් එහෙනම් හැමෝටම වැඩ්ටිකක් වෙලා ගත්තා ඇති මේ වසරේ පලාපලයන් එක නිසටයක් දීක වුණා එකටමට සමාවෙන්ද විශේෂයෙන්ම සැලකිමත් වෙන්න මම පොදුවේ පලාපල හැමදාම ගෙන එක නිසා ඔබට මේ පුද්ගලික කේන් සටහන් පරීක්ෂා කරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ මම කොහොමත් කොච්චර ප්‍රශ්න ගැටලු තිබ්බත් මාසේ පලාපල ඔබට කියනවා කරන්න ඕන දේවල් කියනවා ඒව හරියට කරන්න උත්සාහ කරන්න ඒ තුළ ඔබට සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් මැසේජ් කෝල් තියෙන ෆේස්බුක මැසේජ් කල දෙනවා වෙලාවල් බල්ල දෙන්න කියලා ඔබට පුද්ගික වෙලා බලන්න ගියොත් මට මේ පොදු හැමෝටම කරන කාරයමට කරගන්න බැරිවෙන ගෙද සමාවිල්ලනවා ම මුදල් අය කරලවත් වෙලා බලන්නේ මට මෙත කිසිීම මුූල මේ ලාබයන්නේ මේ කටතු ම මෙතන තෘපතිය ලබන ෘක්තිීමට වැඩිපුර ලැබෙන්නේ ඔබ එක්කෙනෙක් හරිම මේ කියීන දයහලා අනතුරකින් ගැලනුත් එෙමනත සාර්ථක බාය පත්වනුත් අන්න මට ලැබෙන තෘපතිය මට එච්චරයි මට එතන හා මුදල් අවශ්‍ය වෙන්නේ මට ජීවත්වෙන්න හොඳ ආදාමාතියන හොඳ රැකියාවත් තියෙනවා එහෙමනම් ඔබ ඔබ පුද්ගලින් සට පරක්ෂකරට අවශ්‍යන දක්ෂ දයිවක්න ජෝතිශවතින් න්න එකෙනෙක්ලා පරක්ෂ කළ බල්ලා ඔය මැනික් පැළඳවීම කියන කාරණවද කොහෙවත් අපලොට මැනික් පලඳන්න කියරන ඒ කෙන ජෝතිශවේදියෙක් නෙමේ මැනික් පැඳීම තියෙන්නේ තනිකරම ආකර්ශන දෙසා කිසිම ගැටලුවන ජීවිත කාලම කරම අපලයක් දුරුවෙන සෙනසුරු කාල තියනක සෙනසුරු මැනිකක් දාන්න ඊට පස තවහකට යන්න ඒවා කියන්න නෙමේ ජීවිත කාලට මැනිකක් පලඳන්න ඔබේ ජීවිත ආකාශනීල සැදන්න ඒවගේ දෙයක්න්න හැබැයි එක චුට්ටක් පොඩි පොඩි කල මැනික් ගල්ලන් වැඩක් නෑන ඊට නොහොඳයි නොකර ඉන්න එක තරමක් දුරටිකක් විශාල කැරැප් තුනකට වඩා වැඩි මැනික් ගලත්තම පරදිනවා එකෙන්ද ඒක කලබල වෙන්න පා බොරුවට මේවා ලොකුවට ඔලුට ගන්න හැකියාවල් ලැබිච්චලාක ඒක හොඳ දයිවක්නය කර පරක්ෂකල ඔබට ගැලපෙන මැනි ගල තෝරගන්න පුළුවන්නම් විතරක් කරන්න ඒවටඩා මේ මං කියපු දේවල් තුළ ඔබගේ ජීවිතයට ආකර්ශණය ජයග්‍රහණය ලබාගත හැකි එහමන මිනිත්තු පනස් ගානක් ගිය මේෂ ලක්න හිමියන්ට සමාවෙන්ඩ කාලය වැෑවුනාන මේක වටිනකමත් තියෙනවාබට එහෙමනම් මේ උදා වූ නවවසර කිරියෙන් පැණියෙන් ඉතිරෙන යහ පසෙතුම් බැතුම් සපල වෙන සුබම් සුබන අවසරක් වේවා. සියලු දේවාශිර්වාදයෙන් ඔබට සාර්ථකත්වයක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙමනම් මේෂ ලග්නෙ මිනි ඔබට තෙරුවන් සරණයි.